عسلامة جيلاني سعدي عسلامة مخرج مؤلف ومنتج آه، تونسي فيلمك الجديد بدون ثلاثة في القاعات من ثلاثة أفريل علاش مهم أن نمشيو نشوفوا الفيلم هذا علاش مهم أن نمشيو نشوفوا بدون ثلاثة آه، مهم أن نشوفوا بدون ثلاثة على خاطر بدون ثلاثة آه، كما في اسم معناتها c'est troisième volet معناتها دو, دو فيلم اللي هما فات انا صورتهم comme كاني معناتها rapport journaliste par rapport اللي عايشه انا في تونس معناتها كاني انا نوثق لو كوتي ايموسيونيل اللي عشناه في تونس في ال période هذيا من من معناتها depuis 2014 حتى اللي كملت توثق émotionnellement باش نكون عارفين فيلم سيت اون فيكسيون سيت اون فيكسيون معناتها انا معناتها puisque ال dispositif نتاع بدون اني ما نستحقش لا رخص لا فلوس لا, لا ناس يلزمهم معناتها نخدم مع اللي دايرين بيا واللي تحت يديا donc c'est comme si un caméra stylo un peu اني انا مي او ليو باش نقول الحاجات اللي صارت وكيفاش نحكي à travers شخصيات à travers une fiction معناتها نحكي على على على l'émotion اللي وقتها كنا en tous في ال période هذيك on partageait بين التوانسه الكل انه فيلم آه، آه، واحد باش يشوفه ما معناتها c'est film simple معناتها في ال construction بتاعه accessible خلينا accessible voilà accessible في ال construction تاعو et donc الناس الكل تنجم تشوفه والناس الكل تنجم تتعامل معاه والناس الكل تنجم تعدي اوقات آه، تتحس فيهم المشاعر نتاعهم وتنجم حتى تضحك و... وعلاش كلمه بدون هي الاسم نتاع ال trilogie هذايا alors que ما فماش بادن بالمعنى آه، لا هو بدون غلطوا في الافيش حطوا لي اما هي بدون يعني sans يعني بدون كيما شعوب اللي عايشه في الخليج اللي نعيطوا آه بدون okay. بدون جنسيه هاي. يعني انا حبيت نعمل افلام نسميهم les bâtards معناتها des films bâtards معناتها افلام اللي عندهم لا دين لا مله معناتها des apatrides des apatrides اللي عندهم جنسيه اللي عندهم علاش الافلام هذو ما نطلبش فيهم فلوس الناس ما تعرفش وقتاش نصور ما نطلبش رخص تصوير وهكاك نلقى حريه اكثر باش نعمل الافلام نتاعي وجات فكره بدون من الاول آه، من آه، بعد الثورة على خاطر آه، قلت أنا مخرج سينمائي نعمل في أفلام وأفلامي شنو علاقتها بالمجتمع اللي أنا نصور فيه وناس صوروا وقت الثورة تليفون ما فيهش تقنيات كبيره اللي ما ماشي خارقه للعاده صوروا قلبوا البلاد بها معناتها بن علي رب على خاطر تصاور اللي تصوروا في القصرين ناس بعدت على الخوف نتاعها واثروا عليهم التصاور هذوكم اللي تصوروا في السبيطار نتاع القصرين وناس خرجت ونسيت الخوف نتاعها donc انا وقتها بعد الثوره قلت آه، كيفاش انا قدام هذوك معناتها qui est plus important qui est plus essentiel في المجتمع انا ولا هما هما اكثر دونك ريميز اون كوز بالنسبه لي كيفاش انا نجم نواصل نعمل سينما من غير من آه، من آه، معناتها منفكر ومنقول آه، معناتها منناقش الحكايه هذه معناتها esthétiquement معناتها في يعني الثوره un événement politique social وكل شيء انت آه، il t'a influencé esthétiquement et économiquement. Bien sûr, bien sûr. معناتها آه، économiquement معناتها قلت انا جيلاني سعدي كمخرج سينمائي آه، آه، كيفاش نعمل كان غدوه يجيني انا ان جوفرنمون ولا un truc كيما الوزير اللي جكابل كيفاش انا نجم je peux résister خاطر انا ال démarche نتاعي الكل بعد الثوره ماهيش سي ثوره باش نكونوا كلنا فرحانين وشيخين ودا شنو انا ريت les dangers اللي كانوا يجم اللي كانوا دايرين بينا وقتها وبعد فقنا بهم الكل وريناهم كوميان ايزيتي معناتها انا قريت حساب قلت انا comment je vais pouvoir خاطر ما عندي كان السينما انا ما عنديش حاجه اخرى وما نحبش تكون عندي حاجه اخرى خاطر هذاك هو vraiment l'essence de ma vie et donc كيفاش انا باش نستعمل l'outil نتاعي comme un outil de résistance donc كان انا متويكا ما نبداش نترانا على امكانيه اني نصور malgré les interdits كيفاش باش نعمل غدوه لو جور او باش يكونوا واقعيين كيفاش انا باش تكون عندي une méthode de travail كيفاش انا نجم آه، آه، آه، معناتها كيما كيما في ايران عامل نسيت اسمه جعفر بنائي جعفر بنائي كما معناتها باش ما نحصلش كيما هو حصل معناتها معناتها كيفاش انا tout de suite cet outil de cinéma deviendrait pour moi un outil de lutte et de résistance par rapport اللي كان يجم كانت الاوتوريتي اللي كانت جديده اللي كانت جايه واللي كانت باش تمنعنا من كل الحريات الشخصيه والفيلم بدون ثلاثه ايسونسيلمون كما بدون اثنين داير يحكي على الحريات الشخصيه هنا كي خذيت انت l'outil هذا كي خذيت معناها آه، الكاميرا GoPro آه، كيما نقولوها انت معناها c'était dans la continuité نتاع اللي صار في الثوره والايماج اللي ريتها بال smartphone في الثوره اللي كان عندها الامباكت هذاك زعما Munshite l'asservissement ta outil, mais où l'univers est acte? Ou est tu l'as piraté? دون سيغتان مانيير والا وليت انت لابارتونونس نتاعك للموندو هذاك اكثر من الموندو نتاع السينما او كونترير انا بالنسبه لي السينما ما عمري ما كنت اوسي سينياست كو ملي تصور في الموندو. يعني ان توك رياليزاتور ما عمري ما حسيت روحي كنت فكيت نتاع غيرك انا بلوتو كو انا لا مش انا الاول كي لو ديتورنمون لو ديتورنمون اللي انا ما شوكي الاولاني هو ميرا كيف عمل ال massacre نتاعو في l'école juive صور ال massacre نتاعو بال GoPro البوليسيه شدوه معناتها كي مات معناتها اول عباد شدوه هما البوليسيه donc ال GoPro les images اللي صورهم n'ont pas été diffusées ورينا اللي تويك لوتر تيروريست اللي عمل في نيوزيلاند في الجامع ديفوزي بالجوبرو معناتها ال massacre نتاعو قلت شنو هي الكاميرا اللي معموله بناس باش يعملوا surf وال ski والسو اون باراشوت يفكوها les terroristes ويستعملوها لخاطر يديهم ينجموا يقتلوا بهم وهي تصور Qu'est-ce que ça veut dire cette caméra qui est portée par l'acteur Le rapport entre un acteur et un acteur. Il y a champ contre champ au cinéma. C'est un élément important, euh, hmm. le point de vue de Mokhruj, qui fait à travers lui, le rapport entre un acteur, un personnage ou un autre. On peut اليميني الانترميديير بالكاميرا هذيك معناتها سي رابورت يعني نرجعوا لدزيغا فيرتوف فيختوف ولو معناتها و l'homme à la caméra وال وهذيك وال caméra stylo les éléments هذوكم وانا comme j'avais déjà commencé قبل الثوره نعمل في افلام بطريقه آه، اخرى واني آه، la figuration ما نعرفش الذيب ما عادش نستعمل figuration آه، وما عادش نوقف الكراهب وما عادش ما نحبش نحب السينما نتاعي نعمله في وسط الناس من غير ما نقول لهم اللي انا يلزمني بارك قدامي وكمين ونلبسوا بوستور وكرونو وحطات وناس اجانب ويحكيوا درا كيفاش وناس تتفرج فينا لا انا نحب السينما نتاعي نبدا كي نحب نصور في قهوه نحب ندخل القهوه مع الممثلين نتاعي وحنا دو ترا تكنيسيان ما اكثرش ونقعدوا غاديكا نطلبوا للناس اللي درا قلقكم اللي نصوركم ولا en général يقولوا اي ما يقلقناش ومولا restaurant يقولوا لنا اوكي آه، تصوروا لي في ريستوران دونك فرحانين وحسيت ان الحاجات تكون مش خاطرني باش ما نصرفش الفلوس وما نخلصش لي فيغورون او كونترير على خاطر نحس ان السينما نتاعي هكاك يلعب رابور افيك لو ريال نرجعوا لبدون ثلاثه علاش بنزرت الفيلم شبعان ببنزرت بنزرت على خاطر هيك اللي عايش فيها هيك المدينه اللي عايش فيها donc انا كي نعمل بدون في بنزرت اسهل لي اسهل لي على خاطر آه، في بنزرت انا كي نصور آه، حتى كاميرا تجي لبنزرت تصور يقول له جيلاني صور donc آه، انا البيبان الكل تتحل كي في بنزرت نصور En plus ال territoire نعرفه وثاني حاجه آه، آه، آه، بالنسبه لي بدون بالنسبه لي c'est mon film politique اكثر من الافلام الاخرى donc يلزمني نكون في très ancré dans un territoire un territoire اللي انا بالحق نكون عايش فيه شنو الفرق ما بين les choix هذوما كي تقول لي c'est plus simple انك تصور في بنزرت c'est plus simple انك تستعمل du numérique الخفيف شنو الفرق ما بين le côté pratique في هذا الكل وسهل لين يطيح في ال facilité. وقتاش ال simple يولي facilité؟ وقت اللي يبدا imposé par بار لي كونديسيون ا بارتير دو مومون انه هو انتغري دون لا ديمارش كرياتريس يعني انا مش نسهل في الحاجات باش باش نعمل فيلم لا انا نسهل في الحاجات باش l'expression تاعي تكون لا بلو بريسيز بوسيبل بارابور ا ميز ايموسيون يعني انا كي نحط دو اكتور وينساو اللي الكاميرا تصور فيهم نعطيهم اكثر حريه ونستغلهم اكثر ويعطيوني اكثر émotions justement parlons d'acteurs les acteurs اللي تتعامل معاهم في بدون آه، ثلاثه ما نراوهمش في العاده آه، فما ناس حتى ينجم يقولوا آه، جيب دي زاكتور اماتور كو سوا الشوا نتاع les acteurs كيفاش يصير وشنو الفرق بين ال amateur وال professionnel خاطر فما ناس يقول لك باش تصور ب GoPro مثلا سي اماتور c'est pas du cinéma. Euh, Fameni, je crois un acteur, qui euh, les matadesh, peut l'école ou la mandouche, telle expérience, c'est un amateur. Qui fait je les acteurs ou je n'ai pas le professionnalisme ou l'amateurisme, ton avis hmm. euh, Juste, je, cite très peu de gens. Hein. Je vais faire une citation. les cinéma. Ils lui ont posé une question à un moment donné. Hmm. Donnez-moi une fourchette et je ferai un film avec. Donc, même pas une caméra, une fourchette, et je ferai un film avec. Donc, l'outil n'a aucun sens. Il est euh, intégré dans une démarche créatrice. Il y a un, qui peintre, il ne sait pas si la texture est bien. Il est un arbre ou un sanglier. Il ne sait pas si il y a un trait différent ou un rapport différent. Donc, mhm. tous les mouvements. نيسيسير بور ما باش نصور الفيلم هذاك بالطريقه هذيك ب l'errance هذيك في وسط تونس ما نجم نصوره كان بالكاميرا هذيك برشا ناس حبوا يعملوا كيفي مخرجين اخرين صحابي وقت حكاوا لي عملوا نحاول كاميرا 35 وحطوا في بلاصتها كاميرا فيديو ديكو عملوا فيلم بصوره فيلمهم اللي يحموا به بصوره اخيب parce que la caméra DVCAM ما تنجمش تكون اوسي بيان كلا 35 وهذا كان نعرف لكن انا ما نلوجش على ليماج نتاع 35 انا نلوج على ايماج بارتيكولير نعملها بالحاجات هذوكم ومش انا برك فين فاندرس عمل هكاك آه، سكورسيز عمل هكاك برشا ناس عملت هكاك معناتها اذا كان احنا من نبداو انا قريت سينما قريت سينما c'est eux qui ont inventé les objectifs. Maintenant, euh, euh, euh, Orson Welles a créé les objectifs. Rossellini a inventé une machine qui les le travelling avant et, Manette double mouvement. c'était une interrogation fondamentale. المخرجين كيفاش هما يوصلوا انهم l'image معناتها انه mais produisent. برودويز ما pas obligé. ما خاطر كاميرا ولا خاطر تكنيسيان دونك انا si, si je ne le choisis pas si je ne choisis pas tous les éléments qui constituent ce que je produis معناتها le film en quoi je suis un créateur Et je pense que tout acte de création, voilà, احنا ناخذه آه، معناتها c'est un privilège d'être dans la, la situation d'être cinéaste comme moi. يعني ce privilège ما ينجمش يكون مسقط معناتها يفو جو لو ميريت جو لو ميريت كيفاش مش معناتها يلزمني نصحب الوزير ولا نصحب بالمدير ال CNC ولا ولا ولا نكون يحبوني الناس الكل باش يعطيوني الفلوس لا معناتها لو ميريت جو لي دو ترافاي كو جو في دو ريفليكسيون سور لوتي كو جوتيليز معناتها لي زاكتور في اللعبه هذه الكل لي زاكتور فهمني اي ولي زاكتور علاش دي زاكتور on va dire, euh, très peu expérimenté, voire accusé d'amateurisme. Pour mm. moi, ben un acteur, c'est la personne qui peut être mon personnage. Mm. Donc, ça peut être quelqu'un qui a fait 30 ans, ou mm-hmm. qui a eu 30 ou 40 ans d'expérience, qui a eu ce que j'ai, qui euh, ne peut pas être... Par exemple, si j'avais un personnage de enfant petit, qu'est-ce que je ferais Si j'avais un personnage de 16 ans, je ne pourrais pas l'accepter d'avoir une expérience. وانا توا les personnages توا كيما الطفله اللي في الفيلم تاع في بيدون ثلاثه تكون عمرها 20 علينا العش لازم تكون عمرها في الفيلم autour de 20 ans euh, منين ال expérience شكون عنده عمره 20 سنه وقرا شنو نحب كي نحبوا احنا نقولوا expérience شنو هي ال expérience معناتها يتعدى ب l'école اللي عنده formation تاع théâtre وبعد مشى خدم آه، théâtre وسينما وتلفزه ولا شنو وبعد وثاني حاجه les jeunes اللي هما راو فيهم expérimentés كي نتفرجوا في التلفزه التونسيه وانا ما عادش نتفرج في التلفزه التونسيه وخاصه في رمضان باش ما نظلمش الممثلين خاطر كي راه معناتها لا بروبوزيسيون que, que nous- معناتها que nous propose la télévision sur le jeu d'acteur franchement euh, معناتها يا دو كوا معناتها tu vois واللي انا مقلقني اكثر انه cette image télévisuelle cinéma que ce soit sur la thématique sur le traitement des acteurs et la façon de filmer mhm. l'émancipation lit euh, le choix des acteurs le lieu euh, on dirait un mais on dirait que le processus est nous est dans des phases séparées, mais on dirait que l'intégre, le et l'écriture sont trois lignes parallèles, elles commencent avec les autres et la réflexion sur la troisième n'est Mais il y a un inconvénient, ou un y a une manière de faire des contraintes Les contraintes sont nécessaires pour la création sans contrainte on ne crée pas. Mais on peut les minimiser. On on peut les minimiser. Les minimiser, ça veut dire quand on connaît la frontière et on dépasse les limites. Yann Eken m'a dit limite, je ne fais pas de création. Quand je dit un interdit, je jamais je suis interdit, je on a le cas on l'interrogation. je interdit. que je suis interdit. Je suis هذا دوري انا كفنان آه، généralement يكونوا شخصيات لقاو رواحهم généralement مفعول بهم معناها اه؟ في ال champ de, de l'interdit وي subissent les conséquences de cette position-là alors que كانوا ينجموا يكونوا ناس عاديين اه؟ كيما كيما كيما الناس الكل وكل شيء أه علاش le penchant vers ces personnages-là بالذات معناها توا 15 سنه تقريب ما بين عرس الذيب وما بين بدون ثلاثه في ال 15 سنه هذوما les personnages يعيشوا في الليل آه يخدموا في البروستيتيوسيون ولا في le monde de la nuit كي تغني ولا واحد اللي confronté لحاجه هكاك يشطحوا ولا يكون آه، سكرجي على marge de la société وتحفل الكوليزم على الاخر وكل شيء كما ال personnage نشوفوه في في بدون ثلاثه علاش les personnages هذوما؟ آه، انا ال prostituée m'intéresse plus que le personnage normal على خاطر هي est-ce que عندنا الحق نغزروا لها نتفاعلوا معها ولا est-ce que عندنا الحق نحبوها ولا ما نحبوهاش est-ce que هي مازالت انسان بالنسبه لنا ولا مش انسان يعني وقت اللي احنا يبدا عبد قدامنا في حاله يعني احنا prostituée يعني ستون فام فيبل بريكير. précaire يعني نعم. est-ce que الشخصيات اللي هي يلزموا يمثلوها اللي ناس faibles وانا روحي ديما faible وديما précaire. نعم. دونك الشخصيات هذوك est-ce que عندهم الحق باش يعيشوا est-ce que عندهم الحق وهما يوصلونا ال limite. انا هي الليميت تاع ال morale وين ال limite مش تاع نفس الشيء بالنسبه لمومو ودوجا في بدون ثلاثه في بدون ثلاثه exactement la même chose معناتها و اون فا معناتها هو كي يبدا الكوليك داكوردو الكوليك عنده حق ولا ما عندوش حق يكون alcoolique وكي يبدا alcoolique ومريض يلزموا يشرب كي انت تجي تقول له لا ممنوع عليك الشراب شو يعمل؟ انت حر معناتها نتخلصوا منه ماهوش موجود ما راهوش نرجعوا للعقليه القديمه نتاعنا انا مشكلتي مش مش le pouvoir politique انا مشكلتي c'est ال pouvoir sociétal معناتها يعني شنو mes آه، personnages آه، كيفاش هما يتعاملوا في المجتمع نتاعهم انا المجتمع يهمني اكثر برشا من آه، من من ال pouvoir على خاطر البوفوار ريال بالنسبه لي هو في يد المجتمع ماهوش في يد حتى وكان عندنا بن علي يفوق آه، المجتمع اذا كان هو الفوق حتى المجتمع خلاه الفوق داير رينا كيف هو المجتمع قال قال له امشي هرب في في نهارين إيه. بدون ثلاثه آه، حاليا آه، في القاعات الناس ينجموا يشوفوه بدون اثنين خرج عنده اربع سنين آه، الادوار الرئيسيه كان انت مثلت فيه صحيح اولا لكن زاد الادوار الرئيسيه كانت عند مجد مستوره وساره حناشي وين وبدون واحد اه بدون واحد expérimental عديته في Dream في Dream City اه اوكي سيتي وقتها انا سيتي لا بروميي كونتاكت مع مع لا جو برو وعملت فيلم de 20 minutes واللي صورت به معناتها la ville de Bizerte وقتها toute la partie occupée بالسلفيين وقتها متشادين الشوارع نتاع البلاد اي c'était في شهر رمضان اي سيتي اون ديومبولاسيون في البلاد هذيك بين لو معناتها وقتها 2011 2012 معناتها اون هو ال draft الاول ولا نظلموه كي نسميوه draft؟ Bah, سي نظلموه يعني نظلموه لا لا سي film pour moi entier qui m'a l'offrir. Même si ما ماهوش يفوت ساعة معناتها 20 آه، دقيقة برك لكن بور موا سيتي اوسي امبورتون كو لي زوت. هنا ال trilogie آه، هذايا قلت اللي توثق بها émotionnellement آه، فترة تقريبا من 2012 2013 ل 2018 ولا 16 الفترة هذه trilogie وفات سيت اون تريلوجي توت فاسون ما فيهاش بعد الفتره هذه شنو اللي يستهويك شنو اللي آه، يلهمك شنو اللي تحب تعمله شنو اللي تحب تكتشفه أه برشا حاجات أه فما قولة قالها آه، بيكاسو قال on est jeune à 60 ans malheureusement c'est trop tard Euh, انا j'ai pas encore 60 ans مي دو بلوس ان بلوس نقرب للاج هذاك دو بلوس ان بلوس نفهم شو يقول فيه على خاطر فات وقت من الاوقات خاطر كي نبداو من الاول نعملوا فيها افلامنا نبداو عندنا برشا حاجات برشا خرم في مخاخنا اللي هو بشوي بشوي نبداو نتخلصوا فيه وفات بعد كي نتخلصوا من برشا حاجات فما un champ de liberté incroyable قدامنا à exploiter Et donc, أنا mes soucis prochains هما c'est la continuité تاع الواحد et au fait là je vais plus utiliser la GoPro je vais utiliser d'autres caméras عليه على خاطر peut-être نستعملها مرة أخرى برك mais je veux trouver un mélange بين je veux rentrer dans une forme nouvelle d'esthétique euh, mhm. que, je suis en train de chercher, qui est plus proche de la bande dessinée. Et donc, je suis en train de vouloir aller dans des trucs très particuliers mhm. et, qui me qui qui, qui, qui m'obsède la tête. Et euh, on verra ça un peu plus في البروجين بروجي اللي خديت عليه انا الدعم ابري طون داني اونفان عطاوني الدعم رضاو عليا دونك اللي هو باش يكون اون grande inspiration de la de la du milieu de la bande dessinée de la caricature et des choses comme ça. انت عندك مسافه وعندك نقد راديكالي نوعا ما سيستيم نتاع الدعم نتاع وزاره الثقافه ال establishment culturel السياسه الثقافيه في تونس وفي علاقتها خاصه بالسينما بالطبيعه فما ناس يلقاوها غريبه او ما ينجموش يفهموا كيفاش يا اخي انت ضد السيستيم هذا لكن تاخذ منه فلوس وين les nuances؟ علاش الحكايه هذه cohérente ولا incohérente انا مش ملكلتي مش اللي موجوده الفلوس وانا منين من شكون باش ناخذهم مشكلتي انه كيفاش آه، الناس اللي تعطي في الفلوس هذيك الناس اللي هي باش تفكر معناتها الناس اللي نحطوهم على المسؤوليه ما هي نظرتهم ما هي اختياراتهم ما هي آه، آه، اختياراتهم الثقافيه باش احنا كفنانين on peut se situer par rapport à ça ونقولوا اون بلوز موا معهم ولا le problème اللي تويكا في كل الحالات في كل الستركتور اللي موجودين on ne juge pas les gens معناتها ما نتعاملوش مع الاشخاص حول برنامج ولا مشروع آه، مم. ثقافي معين نتعاملوا مع مع الناس على خاطرهم باهي باهيين آه، نحبوهم قراب منا مش قراب منا هكا باهي هذاك نتاعنا هذاك شنو معناتها آه، كانه la peur واللي هنا هذه اللي مقلقتني برشا في تونس انه نكونوا عندنا موقف من الاشياء مم. خاصه culturellement يعني هو باش يضرك تقول انا نحب نعمل الحاجه هذه قولها وخلي يناقشوك فيها اما اكثريه الاشياء تويكا اللي تصير انه حتى حد اللي يحب ياخذ قرار باش ما تشدش عليه هذيك الحكايه هذيك donc نقعدوا كلنا في ال flou. donc ما فماش politique آه، آه، واضحه donc du coup et voilà. Et ça c'est vraiment dommage, alors je nous que sommes génération qui énorme potentiel, qui de en Transmission, de cinéastes et le plus important, la Le est nécessaire création. Sinon, ça ne marche pas. dans l'histoire du cinéma, les mouvements, les touches, tous ont été... Même si les néo-réalistes, ont été les enfants du cinéma traditionnel, la Nouvelle Vague. Mais il faut tuer le père. سي اون تو با البير وحنا توا عملنا ثوره donc بدينا نتعلموا نقتلوا الاب معناتها كيما عملنا البن علي دونك لا يفو كونتينيو يفو كونتينيو ا توي تو لي بير ميرسي جيلاني السعدي مخرج مؤلف ومنتج بدون ثلاثة حاليا في القاعات ينجموا الناس يشوفوه في سينما دار في كارتاج ينجموا يشوفوه في أميلكار في المنار ويعني زاد بالقاعات آه، الاخرين الكل كان يتبعوا بدون ثلاثه على فيسبوك آه، وعلى ال page نتاع Hakka Distribution merci beaucoup جيلاني السعدي بون كوراج الافلام الجايين ولي الكبار هذوما الكل نكملوا نتبعوك في نوات ونتبعوا مشاريعك بون كوراج عاشك عاشك ميرسي